dínoslo con un comentario. ¿Quieres que analicemos el valor que más te gusta en el próximo vídeo? ¡Comenta! Hola a todos, esta semana vamos a atender la petición de un análisis de valor del compañero que responde a las siglas ACG o cabalga su canal con esas siglas. Y nos piden un comentario que si podemos analizar el valor de la plata evolución de la plata contra el dólar. Responde con este comentario a un análisis anterior que habíamos hecho del oro contra el dólar. Bueno, pues vamos a proceder a ello. Eh, tenéis en pantalla el gráfico semanal del índice Dow Jones de metales preciosos. El oro y la plata son dos valores que estarán muy relacionados entre sí y ligados al grupo de metales preciosos. Como se comporte uno, seguramente implicará mucho en el comportamiento del otro, porque al pertenecer en el mismo grupo, pues todas las noticias, todos los eventos económicos que les va a afectar, van a afectar a todo el grupo. ¿Por qué os digo esto? Porque el oro en este caso va a servir como una especie de guía, de pionero, de avanzadilla que nos puede marcar lo que va a hacer el grupo y permitirnos hacer una inversión con muchísimo menos riesgo y apostando por lo que va a pasar. Entonces, veis el gráfico semanal de metales preciosos, es un gráfico bueno que tiene una pequeña tendencia bajista al principio, pero la corrige, ahora está alcista y si estuviera invertido en metales preciosos, mi recomendación sería mantener, porque la, la media móvil de 34 semanas es alcista y vemos que la última tendencia es alcista sin grandes espectáculos, pero mi recomendación sería mantener. Vamos a ver el oro, para que lo veáis eh, ahora la comparación. Mm, dale un minutillo que vaya a las listas predefinidas y cogemos oro contra el dólar. Vale, lo tenemos en pantalla, el gráfico, como veis, y no puede ser de otra forma, es muy parecido, un poquito mejor, ¿Por qué? Porque la tendencia previa bajista desaparece, es una tendencia ligeramente alcista, posiblemente aquí haga un suelo para retomar la tendencia alcista. Pero como os adelantaba en el vídeo anterior del oro, eh, la chicha del evento que estamos analizando se produce si vamos a, un, a una medida temporal superior y vamos a pasar a la medida de un mes que nos, verá, nos vendrá el gráfico dado con mucho más tiempo, mucho más intervalo temporal, y todavía lo voy a poner con más intervalo temporal como hicimos en el oro, para que veáis lo que estaba pasando. El oro tuvo una subida espectacular durante más de 10 años, empezaría seguramente aquí con alguna crisis de renta variable, como suele suceder en la cotización del oro, y estuvo subiendo muchísimo hasta que cayó con la recuperación de la crisis anterior de la subprime, de la de 2007-2008. Empezó a hacer un suelo, un suelo muy grande, que va a durar 5 años y precisamente a finales de 2019, y era lo que os comentábamos en el vídeo anterior, se produce una nueva fuga alcista. Esta fuga alcista puede ser el preludio, de hecho así lo creemos, de un nuevo canal potente alcista. Vale, vamos con este mismo marco temporal, vamos a ver ahora el índice de metales preciosos a ver si podemos hacerlo un poquito. No tiene más datos en Real Time, bueno, lo dejamos así. Lo que sí podemos ver y os quiero decir es que esta fuga que en el oro ya se ha dado ha roto el máximo absoluto semanal anterior, en el índice todavía no se ha dado. Luego aquí en este caso, como os comentaba al principio, el oro puede ser la avanzadilla y nos va a decir todo lo que va a pasar o lo que puede pasar en el grupo de metales preciosos. Muy bien. Pues una vez que hemos visto este detalle eh, en el grupo de metales preciosos, vamos a verlo en el valor que nos comentaba el compañero y que estaba interesado. Vamos a verlo en la plata, en la plata contra el dólar. Aquí sí que nos da un marco temporal mucho mayor, más datos, y veis que es semejante a lo que, estaba, a lo que pasó previamente en el oro, a lo que estábamos definiendo en el grupo completo, y la plata está prácticamente igual que el grupo. Un poquito más detalle, todavía no se ha fugado. Todavía no ha roto el máximo absoluto anterior en gráfico mensual siquiera, que es un gráfico de muy largo plazo. Mm, ¿Qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es que la plata va a seguir los pasos del oro y aunque ahora mismo esté más flojo, más floja que, en el, que, el oro, yo ya estoy posicionado en oro, sin embargo en plata todavía no lo estoy, no es eh, siguiendo eh, la idea del compañero, ni mucho menos descabellado eh, empezar a plantearse entrar en plata, porque la plata lo más probable es que siga el camino del oro. Mm, pueden pasar dos cosas, que el oro se fugue primero porque su cotización va a ser mucho mejor que el resto de metales preciosos del grupo y que en concreto que la plata, mm, yo me inclinaría a un 60-40, que va a ser así, que el oro se va a comportar mejor, o lo que puede pasar y también suele pasar es que el resto de valores que van detrás de esa avanzadilla después le cogen el terreno perdido. Cuando, es, cuando la primera se comporta un poquito peor, estas se van a comportar un poquito mejor. En cualquier caso, si queréis o si quieres estar mm, distribuir el capital, no es una buena estrategia de distribución de capital y de diversificación, porque lo que le pase al oro mm, seguramente le termine pasando a la plata. Sí que nos sirve para saber que es una buena oportunidad empezar a poner nuestras trampas siguiendo estrategias de cazador nuestras trampas en la cotización de la plata. ¿Cuándo pondría una trampa para ser metodológicamente exhaustivo? Aunque algunos ya tendréis <laughs> la, tentación de empezar a comprar plata. Yo, como soy metodológicamente muy exhaustivo, muy formal y me pliego estrictamente a la metodología de las estrategias, no las abandono nunca jamás. Y jamás opero por corazonadas, sino por eventos que vayan pasando. Lo que haría sería colocar una trampa pues mediante una orden de stop de compra cuando la plata supere seguramente este máximo relativo anterior o el máximo absoluto anterior, máximo absoluto anterior porque ha sido confirmado por un mínimo anterior, que sería este, lo que más tranquilos os deje, pero yo creo que cuando rompa este máximo relativo anterior se habrá confirmado la fuga de la plata y sería el momento en el que técnicamente habría que estar en el mercado en la plata y a priori esta operación particularmente me gusta y creo que es atractiva a largo plazo y a muy largo plazo. Fijaros que estamos en el gráfico mensual. Si nos ponemos en el gráfico semanal mm, no nos dice gran cosa. Hay que pasar a un perfil temporal anterior. Bueno, amigo AC, ACG, eh, espero que, que te haya servido de ayuda y muchas gracias por tu comentario y por confiar en nosotros para que te expresemos nuestra opinión en lo que puede ser tus ideas de inversión. Y al resto, pues no os desaniméis, animaros a, a comentar y espero veros en el próximo episodio del Guerrero Negocios. Hasta la próxima amigos.